braço, ele acompanha, ele pode fazer força, mas vamos tentar não fazer força com ele, para a gente entender esse ah, de cima. Vamos tentar agora não fazer força com ele, ele vai acompanhar, ó. Ele vai acompanhar o movimento. Mas a gente vai dar força com a perna que chuta e o centro para trás e a perna chutando para frente. Aí depois que solta, vamos, vamos Isso aí.